más suave se toca ahí. Así suave, suave, suave. Muy de a poquito. <laughs> No se necesita eh, dinero para salir. Lo que se necesita es soltar. oye gente! Hola! Ah, Uma coisa muito legal que aconteceu com nós hoje, a gente parou aqui na praça, como vocês sabem, que a gente está montando a, a lojinha aqui sempre na praça. E nós encontramos um casal muito lindo, muito legal, lá da Argentina. Estão no sul, uhum. né? Quantos dias já? É, há um mês. Um mês já, um mês aqui no sul. E aí a gente vai mostrar a casinha deles, que eles vieram lá da Argentina e a gente vai mostrar a casa deles. Vem com a gente que a gente vai conhecer. Olá, sou eu. Eh, viajera, eh, nací en Argentina eh, y soy del mundo. <laughs> bien, acá para guardar cosas, perfumes, cremas, em, off, ah. una guitarra. <laughs> Esta parte son mesas que se van desplegando. Ahí es mesa especial para... Trabajo. Mirar películas. <laughs> Ah. Ahí. <laughs> Eh, después, acá adentro, la parte para cocinar, ollas, em, algo de comida, se mm. conserva fresco acá abajo, ah. por eso lo tenemos así, mm. así, y después se abre la mesa. ¡Muy práctico. Muy práctico. Va, ¡Muy práctico. Cuando llueve y hay que estar acá adentro, es importante. <laughs> Bien, después acá todo almacenaje de cosas para ah. cocinar, eh, despensa de, de arroz y cosas, más ollas, platos, cuencos, almacenamiento de agua, pinturas para trabajar, herramientas para arreglar lo que se rompe, mm. em, las cosas del baño. Sí. Em, nuestro baño. <laughs> Caso de emergencia, nuestro baño. Tem que tener el imprevisto, né? Nuestro lavadero y ducha también. <laughs> Todo esto. ¡Qué legal! <laughs> Eh, cosas para comer. Y después, bueno, la cama. Toda la camita. Y abajo de la cama, abajo de la cama, eh, ropa. Mm. Ropa, cosas para trabajar del otro lado. Todo en cajas bananeras que son ótimas. Buenísimas. <laughs> <laughs> Muito prático. Todo, muy, práctico. Muy práctico. Hace seis meses que salimos y sentimos que no necesitamos nada. Luz. También. Ah. Con batería adicional. ¡Sí! para no, para no sobrecargar Claro, la... se, se, carga con la batería del vehículo una batería que está acá, del otro lado. Ah, qué legal. Entonces se carga y ahí vamos cargando computadoras, celulares, esto, el ventilador también, que está bueno. ¡Ay, qué legal, cara! ¡Muy práctico! prático, Me Mejoró un montón, sí, ahí para que... Muy bueno. Es importantíssima. Eh, ainda mais no calorão, ah, assim, 30 em graus. <laughs> Precisa muito para viajar o no? Dinheiro. Em, en el caso nuestro, eh, somos muy austeros. Eh, somos vegetarianos y aparte tenemos una filosofía de no consumismo y disfrutar de, de lo simple, de, de lo libre y de lo gratis, <laughs> sobre todo. Ah, de esta manera es muy poquito, es ah. comida para nosotros y comida para el vehículo, gasolina ah. y, seguir viaje. Sí, sí, sí, <laughs> Más suave se toca ahí. Así suave, suave, suave. <laughs> Devagar. Devagar, Como é o nome desse instrumento? É, hum, se chama é, tambor cósmico. Tambor cósmico. cósmico. hongos. El pelado. Está sendo todo um Ah, ela, ela tá falante, bem uhum. falante. As pessoas às vezes se enganam e acham que tu tem que ser rico, claro, muito sim, dinheiro para viajar, para montar uma casa, uhum. mas é, na verdade as pessoas esquecem que o principal de tudo é viver. Sim, né? Viver, totalmente. independente de quanto tu tem. Claro, que nem eu estava comentando com uma amiga minha, o dinheiro é necessário. Uhum. Porque sem dinheiro tu não come. Totalmente. E tu não põe Sim. gasolina para continuar. Sim. Mas o pouco que tu consegue ganhar, no caso, é o suficiente. Sim, né? é suficiente. Eu vendi um filtro hoje e aí me falaram assim: eu ainda vou chegar nesse patamar. Uhum. Nesse nível, né, de, de montar um, um, uma casa rodante. Sim. E aí a gente para para pensar, não precisa muito. Não, não se precisa muito. Não precisa. Não. Caixa. Caixa. Todo esto lo hicimos madera. con madera que teníamos. Então. Solo, solo compramos, eh, mira, solo compramos esto. tornillos que nos hacían falta, pero todo esto es madera que teníamos. Utilizado. Reutilizado, todo, todo reutilizado. Ayuda. esto, esto que es una tarima para cuando nos tenemos que duchar afuera con unos caños que tenemos de agua. Mm. Esta es tarima para pararnos ahí y ducharnos. Ah, esto también con madera encontrada en la calle, tirada. Con eso hicimos. La vida es práctica, es muy práctica. No se necesita eh, dinero para salir, lo que se necesita es soltar. Es justamente al revés. es muy difícil. Coraje para salir. Soltar, soltar em, la comodidad, soltar eh, la vida conocida, eh, soltar eso que te agobia pero que te hace sentir segura, que es la rutina diaria de todos los días igual. Todo eso es que soltar. Soltar y irte a un lugar así como tirarte así con los... ¡Pum! Listo. <laughs> Ay, me es difícil. Es difícil, pero muy difícil. muy hermoso. Ah. Y hoy me pasaba eso, por eso necesitaba el abrazo. Eh. Te venía así como, como con mucha, mucho desapego, mucho desapego. Comprender que estoy muy cansada de sostener tantas cosas. Sostener relaciones, sostener el universo. <laughs> Sostener el amor. Mm. No hay que sostener nada. Todo fluye solo, mm. todo va. Mm. Si te toca, te va a pasar. Si no, no te va a pasar. É. <laughs> Muito calor. Oi, meu amor. Acá tá viene el mío de los abrazos. Hola. Como é estás? Tô bem? Tô bem. Querem passar? São da Argentina, filho. Ela é da Argentina. Vamos viajar. Mira, acá temos outra importar Ah, esas mesinhas de oro. ouro. Essas mesitas estão buenas. <laughs> Olha que legal as pinturas, filho. Olha a ali, Olha. Que massa. Que legal, né? Que massa. Mira, y la ducha, lo que te decía, son estos caños. Estos caños llenos de ah, agua. Acá abrimos, ¿sí? Mira, permiso abrimos los dos y colocamos una cortina todo alrededor. Ahí, bañero. Claro, y ah. ponemos una... Esto, mira. Chuviero. claro, y bañamos. <laughs> listo. <laughs> O que importa tomar o banho, como não importa. Claro, y eh. hace frío adentro con el fuentón. Eh. vamos, <laughs> Ah, tu quer falar o nome do projeto de vocês? Que aí o pessoal entra no Face, no Insta, pode ser? Que aí as pessoas podem sim. encontrar vocês. Ah, sim, sim, sim, sim. Pode, pode, sim, pode sim, falar, pode. Bueno, está? Uh Listo. Bueno, los que quieran seguirnos por Instagram, eh, acá atrás de la puerta está justamente toda su información, mira. página que abrimos que no la estamos usando mucho, pero bueno. <laughs> ¡Qué legal eh, Vos sabés que sucede en el viaje que te vas olvidando de todas estas cosas. Sólo a veces No, no, te, olvidas, no tenés tiempo. Ah, es como que no tenés wifi. Primero que no hay wifi todo el tiempo. Te, vas eh, eh, que ir a buscar el wifi. Y después que te pasan otras cosas. Eh, y Es como que lo vas olvidando, é. olvidando, pero bueno, es, es, es importante, é. pero lo vas olvidando. Mas não o fundamental. Claro, deixa de é. ser eh, fundamental. É. Que legal, então. Muito linda a casa de vocês. <laughs> né, Derek? Em breve a gente vai ter nossa combinha, né? Uhum. Os instrumentos. Llevamos um ukelele que estoy aprendiendo a tocar de a poquito, Aí, como Muito de a poquito. <laughs> Esto. Ah, un, tambor cósmico que calculo que lo deben conocer. oye Oh, Peraí que estoy grabando gravando como argentina, gente. Que onda Ah, tá, eu vou ali comprar coisa e já venho então. Tá, tá, tá, tá bom. Tá, tá. Não, eu já vou ali, Samantha. Así que bueno, nada. Ah. que vamos llevando. Chimarrón? Sí. Ah, <laughs> chimarrón. Es muy lindo, también piro grabado, lo hace una amiga. Que mm, qué legal. Que legal. Muito bom mesmo. Muito bom conhecer um pouquinho da história. Eu posso tocar? Sim, toca. Te doy uno solo porque es más fácil con uno solo que con dos. Llévalo. Oh, ¡Quería queria mostrar pro meu pai. Andá, mostrale, vaya. <laughs> Ai, pronto. Ah. <laughs> que hermoso, Toninho. Então tá, gente, é isso aí. Esperamos que tenham gostado. Um videozinho rapidinho mostrando a casa deles. Então, quem tiver interesse aí, acessa lá as redes deles, que eles postam de vez em quando, porque não tem Wi-Fi, quem viaja sabe que não tem Wi-Fi. <laughs> E é isso aí então. Uh, tem as artes de vocês também, né? Nas, nas páginas. É, sim, também temos é... quadros, assim, sabe? Então, quem quiser então apoiar o projeto deles é só acessar lá e aí comprar deles, da gente, de todo mundo. <laughs> né? Muito obrigada. Obrigada. Pela paciência e casa. E abrir a casa de vocês para o mundo. <laughs> Muito obrigada. Graças e vamos vender, né? Vamos vender. Vamos vender. <laughs>